对啊，我觉得这件还不错啊，蛮有 feel 的。广播。 真的蛮香的，没有质感的，因为我原本以为可能会有点 hot 那个 m o t e l 就不会，沉稳的设计。哎，为什么要开闪光灯呢？我想知道这袋是什么，是要给我们用的吗？ 我的睡衣有袖。你做什么？直接按吗？怎样？你做了什么？对啊。因为我刚开三十一度，因为它才刚开啊。而且我听说它这个可以唱歌哎。哎呦呀！干什么 买宵夜啊？是什么意思 b a r b e 叫外送吗？大房，听说还不错，行李都可以敞开，超级大浴缸。听说它有，有，这什么音吗？ 反正就是很大，那看起来有按摩。